sai kuma tambaya ta wannan dan uwa shi kuma daga wanda ban riga ni kama sunansa ba daga senegal ina ce malam ni na ji na yi sallah ne kamar sallah yana wani sallah da la'asar ko azur ya ce mai raka a hudu ya ce sai nan manta na sallame da na sallame sai na tuna ashe ban ka a guda ba to malam yaya zani <laughs> ai an gama ko sai dai ka tarba nan daga bako <laughs> wannan ita wadda kai ai an gama an gane yawwa a mutumin da ke nan a cikin halin sallah ya dan uwa ko yan uwa in har ka shagala a cikin halin sallah har ka sallame gabanin sallar ka ta cika sai Allah sa kuma ka tuna a shi sallar nan ba ta cika ba to duk abin da ka rage cikin wannan sallar za ka tashi tsaye ne ka zo ka kawo shi in raka'a ɗaya ce in raka'a biyu sai ka zamna ka yi tahiya in ka yi tahiya sannan ka sallame in ka sallame daga nan zamme ka yi sajada guda biyu na ainihin wato ba'adi sannan ka sallame me yasa abin ya jawo maka ba'adi saboda ka yi ƙari a cikin sallarka a ina ne ka yi ƙari ka tuna da farko ka zamna ka ka ta hiya ka sallame a inda bai dace ka sallame ba a kaddara ka yi ahu uku sai ka zamna ka yi ta hiya ka sallame alhali a zuhur ce kaga sai ka tuna yanzu wannan sallama da kai ka tabbatar da ka zo da sallama a inda babu tako yanzu ka tashi kaga da wancan zaman da kai da sallamar an samu kari a cikin sallah yanzu ka tashi ka ciko sallarka yanzu ka zo kai tahiya ka gama ka sallame wannan ita ce sallama ta haƙiƙa to yanzu waccan da ka yi a wurin da ba ita ba da wannan zaman da ka a wajen da ma nashi ba duk sun zamo ƙari a cikin sallah shi kuma wanda ya samu ƙari a cikin sallah abinda malamai fuka hau su karantar da mu shi ne shi sajada guda bi bayan ya sallame Wanda shi ne a takaice kana shi malam malam na Senegal wanda ban kama sunanka ba da za a ce kuma a cikin wannan sha'ani shakka ne kake yi to kaga akwai bambanci da mutumin da ya sallame ya tuna a shi sallah ba ta cika ba ya san kuma abin da adda saura shi baya abin nan yana da ne. amma wanda yake cikin shakka ko in ma ka sallame kana tunanin sallar ka ba ta cika ba kana shakka an gane ku, shakka ne kake yi to da ba kana ganin sallah ta tunda kana ganin cika ba to shi kenan sai ka zo da abin da kake shakka in ka zo da abin da kake shakka kaga shakkun da kake shi jawo maka mai yin ƙabuli saboda me sujudu za ka yi Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum idan ɗayan ku ta taya zuwa sallah sai shakka ya shige shi bai san shin raka'a uku yayi ko hudu ko biyar to idan yana tunanin anya ku ba raka'a uku ne nayi ba ko raka'a biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya maido su raka'a biyu idan yana tunanin a'a anya ko raka uku ne na yi ko raka hudu ya maido su ainihin raka uku kenan ya bani alal akal ya gina sallar shi akan adadi mafi karamci eh, ina tunanin a'a wai raka hudu ne na yi ko raka biyar annabi ce ya maido su raka hudu an gane ku eh, ina tunanin a'a wai sallar nan raka hudu ne eh sallar nan ta cika ko ba ta cika ba zaka afwan sallar nan shine raka hudu ne ne ko raka'a biyar shine maido su a hudu na'am kamar yadda ce amma a nan me zai yi nan kaga ba babu arzashi ba kabli zashi anan sai shi abin da zashi sajida ta kabli ita ko ita ce gabanin mutum ya sallame bayan kayi tafiya kayi tafiya ka gama maimakon ka sallame sai ka sake yin sajida guda biyu ka dago ka sallame ana fahimta ko saboda nan cikin shakka ne yake ta yi yana ganin raka'a biyu ne ko uku raka'a uku ne ko hudu raka'a hudu ne ko biyar to duk aka ce ya gina sallar shi akan adadi mafi karamci ya jawo ta ya jawo ta baya ya jawo ta baya ya jawo ta baya har inda kai ya sallame haɗin da kai zamna yi tahiya in ya ga mai tahiya gabanin ya sallame sai shi anin sajada guda biyu an gane suna sajada na kabli nan kuma take sai ya sallame ana fahimta ku yawwa kun gani ita kabli sallama guda ke gare ta amma ba dai ga sallama bai ake samu cikin sallah sai ka gama nan ka sallame sannan ka sake yin sajida guda biyu sannan kuma ka dago ka sallame ana fahimta ko ya dan uwa malam da kake ainihin Senegal kaji da amsa ka a takaice wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu gane masha Allah